Saluta semi di stati e passa il tempo, corre nelle stagioni. Vado da propona oggi di scopra un nome usando l'etimologia di stagioni. Principiemi con una cria d'arti, arti con un piccolo a, ciugu ciugu, ciuguletto. Ci vuole sapere che in Grecia antica la nata era scomparta in tre stagioni, a primavera, prima stagione, l'estate, a buona stagione e l'inverno, a cattiva stagione. Tre stagioni di no in Egitto antica, i fiumari di Unili, quando c'è l'acqua, a Zuminera, a Sighiera. Poi i nostri amici Igolò. Je vois des Français! c'erano due stagioni, a buona e cattiva. Ci voleva la spita. Lisandro Umayo e l'impero romano per i nostri quattro stagioni d'Occidente. Ecco, passiamo ai nomi sempre con l'arte e provate a riconoscere stagioni e faccioli. penso che avete riconosciuto l'inverno, o vretto, tristo, e ci va ci trimula. O allora ha fatto pinza una bella cagarella. Ma i catucci non sono mica liberi e ci vuole aspettare due minuti, che vi pare di due ore, e sentite i vostri stintini pronti a splusa. Cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella. Hey, cacarella! Uh. Allora, inverno, inguerno, veni dal latino hibernum tempum, che insegna il tempo freddo, quando l'animale dorme dopo aver ingrassato. Oh, è Nutella, mm, ma già ingrassato con Nutella? Mm. Uh, eh, una più più Nutella, eh, a questo. E un periodo di gattivo tempo si diceva IEMS, secondo passaggio artistico, truetti a stagioni. Cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella, cagarella. Si vede bene a rivalenza Dragon Ball Z con la fusione di due personaggi per fargli nascere un altro nuovo. Fusion. Ah. Et è nature natura qui nasce, Et a primavera, o La Primavera est da staccare en deux parti. Prima insegna a prima stagione di la Si ritrova in altre lingue, o francese printemps vuol dire premier temps. Vera est a maniera in la lingua indo di insegnare sta stagione, si dicia vespa, fare così. Eh? I due elementi, prima e vera, insegnano gli stessi affari, a prima stagione. Bon, e verano, elu, è e un derivato di vera. Terzo passaggio, duinetti. Les bonobos, eux, ont une autre solution pour calmer les tensions. Ils s'accouplent. Tout est bon. Les mâles avec les femelles les mâles entre eux, les femelles entre elles. Et même en famille. Qui est l'istati. Ou alors, è eh, sempre a creare la ponilaga tutto. E come una liberazione. Libertà, paro culo. Libertà, paro culo. Libertà. Paro culo. Donc listati. stati. Anche lui viene lindo europeo Di parole Heidel. Hida in greco, Hayton. Aid e Hayton significano bruja, fa bruja. Dunque è un periodo di un caldo e di un vogo. In latino viene la parola estatem, di la parola estas, e da qui nasce in di noi istati o estate. Ultimo passaggio. Arti. Piccolo Ikashi, Ivrondi, Cinevalanicul Ento. Ele outurno, o adimo. Outurno elo vinaria do latino autumnus, augeo que vuol dire crescia, arricchisce. e o tempo de colher ciso, i frutti e i legumi. Vadimo do stesso senso. E quando cambiano o tempo e a natura, rinasce l'arba. e a compia vi rimetto un pezzo d'arti e pinzetti che parque staglienti e pagatta.